Así que las necesidades del entorno y las necesidades del individuo son dos cosas diferentes. So whatever the individual pulls towards him, himself, lo que sea que el <clears throat> individuo requiere para él, gets away from the environment. Se, se le resta al entorno. Whatever the environment demands, of the individual lo que el entorno para sí mismo del individuo gets away from the individual. Se, se aleja del individuo. <clears throat> so it looks like Así que a, parece como it looks like a real battle. Parece como si fuera una lucha real. <clears throat> One has an interference with the other and the other has an interference with one. uno se interfiere con el otro y, el, otro se interfiere con el primero. So there seems to be a conflict. Así que parece que hay un conflicto. What is a conflict? ¿Y qué conflicto es? A conflict is a serious argument, disagreement on something that is really important. O sea, la definición del conflicto que es un desacuerdo serio sobre alguna cosa que es muy importante. contradictory. It is opposing Que son partes contradictorias que se oponen. A clash of interests. Sí, es un choque de intereses. And this is the basis for the idea of let's see who is the strongest. Así que es, esa es la base de, de ver quién es más fuerte. Yeah. In health and in nature, Mr. Darwin is our superior intellect. En la salud y en la naturaleza, el Mr. Darwin es nuestro sabio superior. Life is nothing but conflicts. La vida no es nada más que conflictos. And the strongest one will survive. Y el que sobrevive es el más fuerte. And that is what they, school and so on, make us believe. Y eso es lo que se nos hace creer en las escuelas. So no wonder that we are constantly fighting ourselves, other people and our environment. Así que no es de extrañar que nosotros luego constantemente estamos en lucha contra todo nuestro entorno y todo lo que nos rodea. Because we have learned that life is a big fight. Porque lo que aprendemos es que la vida es una lucha muy grande. So the theory says that the fittest species, the, the fittest person, the fittest animal will survive in any organization. Así que lo que dice la teoría que el, el que está más fuerte sobrevive en cualquier tipo de organización. We're all in competition for whatever. Y estamos todos nosotros estamos en rivalidad mm, en cuanto a lo que sea. Food. o ah, sea comida. The best place for a nest o la, el lugar donde hacer la familia. Sex. El sexo. As long as it's a good fight, we enjoy it. <laughs> Siempre y cuando es un, una buena batalla, nos gusta. And the idea is that because of that, the fittest one will be the last one standing. Y la idea de todo esto que el, el más fuerte será siempre el último, el, el, el que sobreviva. So that means that the strongest genes will be uh, will be preserved and passed on. Y eso en su vez significa que luego los genes más fuertes serán los que se pasarán y se preservarán más rato. While Darwin was looking at those fights, Cuando, when? Wh uh, while Ah, mientras, mientras Darwin estaba mirando, investigando <clears throat> aquellas eh, luchas, he forgot to look at how life fits together. Lo que se le olvidó es, es, mm, es ver cómo, cómo es la vida. Because there is an input. Porque hay, hay un input, una información que entra. There is an action. Hay una acción an output. Y hay lo que sale, tu output, respuesta. This output, this waste. Este residuo, que la respuesta que sale. The waste for this entity. Es, es, es el residuo de esta acción. Becomes the food for another entity. En su eh, momentos esta, eh, es el alimento para la siguiente acción. Which leaves waste behind. Que deja otra vez el residuo. <clears throat> which attracts another entity que that will feed on it. Otra entidad y, y generará otra acción. And so it turns around. Y así es como se mueve. This one is dependent on this one and this one is dependent on that one. Una cosa depende de la otra y así consecutivamente. We're all dependent on all of it. Nosotros todos <coughs> dependemos de todo. That goes for whatever system in nature that you look at. Y eso es verdadero para cualquier sistema en la que miremos. We keep each other and the systems keep each other in balance. Y, las, y los sistemas se mantienen en equilibrio. Yeah? So it's, it, and this is the natural development of creation. Y ese es el desarrollo natural de, de una creación. When we have a lot of a particular waste that is accumulating, cuando tenemos <clears throat> mucho de, de un residuo en particular, automatically something will happen which will transform this waste de una, de una manera automática pasará algo que transformará mm, otra cosa en eh, residuo también. So there is what is known as an ecological system, an ecosystem. Pues eso es lo que se conoce con el nombre de ecosistema. And they all depend on one another. y e, ellos dependen uno del otro. Yeah? And that is not just, this is not just living um, entities like plants, animals and human y, beings. Y no son eh, solamente entidades vivas. The same sort of interactions go on between on a chemical level. So, yeah. El mismo tipo de eh, interacciones ocurre al nivel químico. So, ecosystem has to be in balance. Así que el ecosistema tiene que tener equilibrio. To sustain life. Para mantener la vida. But in a way, an ecosystem is always in balance. Pero en cierto modo el ecosistema está siempre equilibrado. But the balance is continually changing. Pero este equilibrio está constantemente, está constantemente cambiando. When you raise the temperature with a couple of degrees, cuando subes la temperatura un par de grados, life on earth will adapt to that. La vida en la Tierra se adaptará a esto. And you can raise the temperature to a certain level. O podría subir la temperatura hasta cierto nivel. And then the adaptation of the whole system will start to turn it around y entonces la adaptación de todo el sistema mm, lo convertiría en, en, otra cosa. There is no end inside for this up and down movement of our ecosystems. There is no end. No end inside, so ah, it's not. Vale, entonces no, no, no se prevé que se acabe este tipo de, de cambio constante. And that is because every life form depends on other life forms and other specific conditions. Y es porque cada forma de vida depende de otra forma de vida y de otras circunstancias especiales. And it may disappear here and appear somewhere else. Y puede desaparecer por un lado y aparecer en el otro. Yeah. So the survival of um, of species Así que la supervivencia de especies does not depend on whoever wins the fight. No depende del quien gana la batalla. It depends on the cooperation of its environment. Sino de la cooperación en su entorno. Yeah? Very simply put, if there is food for a particular species, it will be there. Dicho muy eh, mm, sencillamente, si hay mm, comida para las especies, habrá ahí. And it will live. La vida habrá ahí, si vivirán todos. So what about then that conflict between the individual and the environment? <clears throat> Entonces, ¿qué, ¿qué hay sobre este conflicto sobre el individuo y su entorno? Both have their individual needs como eh, los dos sistemas tienen sus eh, necesidades individuales. The individual is needed for the environment. El, eh, se necesita del individuo, eh, del individuo para el entorno. And environment is needed for the individual. Y, el entorno se necesita para el individuo. So instead of looking it as a conflict, we need to start looking it as harmony. Así que en vez de verlo como un conflicto, tendríamos que verlo como una armonía. No nos centremos en el hecho que el individuo necesite algo diferente de lo que necesite el entorno. Why not focus on the Centrémonos en el hecho que necesitamos uno del otro. And instead of having a fight over who's the strongest, y en vez de eh, tener la lucha quién es más fuerte, and I'm going to try and kill my opponent, y en vez de matar a mi op uh, oponente, what if I was to find out what my opponent needed? ¿Y qué tal si yo encontraría que necesitara mi oponente? and I was able to help him find y, those needs. Y pudiera ayudarle con esta búsqueda de sus necesidades. Then maybe, maybe instead of opposing each other, entonces puede ser que en vez de oponernos, we could find a way of exchanging. Podríamos encontrar la manera de intercambiar whereby we can create harmony instead of conflict. Y podríamos crear la armonía en vez del conflicto. Created out of exactly the same circumstances as we created the conflict from. Una armonía creada de las mismas circunstancias donde se podría haber creado un conflicto. So in terms of health for the individual hablando de, de, de hablar, hablando de la salud del individuo. Health means I have no conflict with my environment. La salud quiere decir que no tengo ningún conflicto con mi entorno. I'm happy. Estoy contento. It's simple as that. I'm happy. Es tan fácil como eso. If I get diseased, if I get ill, si me caigo enfermo, there's your signal. Conflict. Ahí está la señal, un conflicto. Conflict, me and something else. Que me mm, contrapone contra otra cosa. So the disease is a signal of being out of that harmonious balance. Así que la enfermedad es la señal de que te encuentras fuera de este equilibrio armonioso. If that is the case, then the solution has to be to look for that balance. Y si es así el caso, entonces la solución es de buscar la manera de reencontrar el equilibrio. There are two sides to the conflict. Así que hay dos partes de este conflicto. Yeah. So either you change your attitude o por un lado o cambias tu actitud or you change the environment. o cambias el entorno. Yeah? We can change our environment in two different ways. Y nosotros podemos cambiar nuestro entorno eh, de dos maneras. One is I'm so powerful that I can make my environment change. Una es que yo soy tengo tanto poder que puedo cambiar mi entorno. A, veces. way La otra manera es Vete, vete a otro lado. busca otra cosa. Because Porque no estamos atascados, no estamos pegados al sitio. Within human society, Anything is possible. You'll find whatever you want. En la sociedad humana todo es posible, vas a encontrar cualquier cosa que quieras. Whatever the solution you choose, cualquiera que sea la solución, it is you who will have to instigate the change. Eres tú quien tienes que propiciar el cambio. You are the one that is ill. It's out of balance. Porque eres tú quien estás enfermo, quien está fuera del equilibrio. Don't wait for the environment, the group. No esperes que el entorno o el grupo. To say, oh, poor Patrick, he's ill. You know what? We're all going to behave differently. No esperes que lo que te rodea te diga, ay, pobrecito. Pobre Patrick, que bueno, vamos a hacer algo diferente por él. I've tried it. Ya lo probado. I have tried to make the other feel sorry for me. Y he intentado hacer que la gente sienta pena it por is, mí. It has never lasted very long. Y no dura mucho. And then they were fed up with me. Y luego se hartan de mí. So <clears throat> You can, you, you have to look at yourself because you are the one that is getting that sign. Así que te tienes que mirar a ti mismo porque <clears throat> la señal eh, la tienes tú. And it requires your personal involvement to change anything. Y se requiere de tu eh, participación personal para cualquier cambio. So your environment may come and hand you some therapies. Si tu, tu entorno puede buscarte a algún doctor, algún terapeuta. We'll change this for you and we'll change that for you. A ofrecerte, mira, te cambiaremos esto, lo otro. But don't forget that your responses, the great majority of your responses, are automatic, unconscious. pero acuérdate que la mayoría de tus respuestas son inconscientes y automáticas. So, that means that those needs and the response to the needs remain the same. Así que eso significará que estas necesidades y las respuestas a las necesidades quedarán iguales. If somebody from the outside comes and change something in your life, si alguien de, de fuera viene y te cambia algo en tu vida, Then you can go, oh darling, you're so good to me. Entonces le, le dirás, ay cariño, muchas gracias, eres tan bueno. Now that I don't drink any coffee anymore, I feel so much better. <laughs> Ya, ahora que no bebo café más, pues me encuentro tan bien. Oh, by the way, I must just this morning go and pick up the newspaper pero de hecho tengo que ir ahora y recoger el periódico. And I go, I'll, I'll be a little late coming back. Ah, bueno, tardaré un poquito más para volver. And I don't tell her why. Y no le digo por qué. The reason is that I'm going to have a look in my newspaper in the coffee shop. <laughs> Es porque voy a leer mi periódico en una cafetería. I can't help myself. Porque no lo puedo aguantar. Yeah. No me puedo aguantar. So these things are all fine for a short period of time. Somebody else can show you something or can change something for you, mm. but Es decir, eh, si alguien te puede ayudar en algo, cambiar algo por ti, durará solo un periodo corto de tiempo. Only you can know what, you require, what your requirements are. Pero solo tú sabes cuáles son tus requerimientos. And unless you change your requirements, y a no, a no, a no ser que tú eh, las cambies, your system will keep demanding the same thing. Tu sistema seguirá pidiendo lo mismo que antes. So, alcoholics, I like alcoholics. Así que los alcohólicos y me gustan. <laughs> There are two types of so-called recovered alcoholics. Hay dos tipos de los alcohólicos recuperados. Yeah. I've been dry for 20 years now. Que ya ya no no he bebido nada durante 20 años. But I know for myself if I drink one little drop, I'm off again. Sí, yo, yo sé por mí mismo que si bebo un poquito más, mm, otra vez recaigo. And some are even that bad that they avoid sources where there's alcohol or wine or something in it. Y algunos hasta han llegado al estado que evitan las, sal las salsas y otros alimentos que puedan contener algo de alcohol dentro. And then there's the other recovered alcoholic who sits in the pub. Y luego hay otro alcohólico recuperado que está sentado en un, en un pub. Quite happily with his friends, drinking, singing. Con la gente bebiendo, cantando. And he drinks whatever he wants to drink. Y él bebe lo que quiere beber. Incluso de vez en cuando una cerveza. Cuando el tiempo está es correcto, él se siente bien consigo mismo, entonces se toma una cerveza. This one has changed his inner unconscious reaction pattern. Esta última persona sí que ha cambiado su, su patrón de conducta y reacción. The other one is still struggling with it. Pero el primero todavía no lo ha superado. When you change, the whole world changes with you. Cuando cambias tú, el mundo cambia. And it's very simple really, because once you change and you go I'm happy. Y de hecho es muy fácil porque cuando tú cambias y, y sales y dices estoy contento, estoy feliz. Then your partner goes, oh great, so am I. Y tu pareja dice pues yo también. And that's how simple it is, how we can do it all together. Y así de fácil es y lo podemos hacer juntos. Get the conflict out of your life sacarnos el conflicto de nuestra vida, de, de, de toda vuestra vida, Y todo el mundo se volverá una sociedad muy armoniosa. That's what we need to achieve. Es lo que tenemos que conseguir And we don't have to go outside, we don't have to fight, we just have to stay at home and clean up this mess. Y no tenemos que para eso salir ni hacer nada en especial, mm, solo tenemos que quedarnos en casa y calmarnos y, y limpiar nuestro, nuestro caos mental. And this afternoon we're going to see how. Y esta tarde veremos cómo. Have a good lunch, see you later. Que tengáis buena comida y nos vemos más tarde. time for,